Salut! Astăzi este despre a publica. În dicționar se a face cunoscut tuturor ceva prin afișare, a face să apară. Uh, am înțeles că pentru bolnavii pe moarte, uh, cei care îi îngrijesc uh, se numesc uh, e îngrijire paliativă. Uh, unul din cele cinci regrete ale lor este faptul că nu și-au trăit viața cum și-au dorit și au trăit-o cum au vrut alții. Așa că vreau să te provoc să-ți publici, să-ți afișezi, măcar într-un cerc restrâns cu ai tăi acasă sau cu prieteni sau cu amici, uh, ceva care ți se pare ție că reprezintă talentul tău sau ceva care încă nu e talentul tău, dar, uh, nu știu, să cânt, să desenezi, să faci ceva de genul ăsta, ceva care n-ai mai făcut de mult, poate când erai mic. Uh, cred că avem nevoie să trăim prin a ne publica sau a ne face cunoscut, afișat, un, un talent al nostru cât de mic pentru că în felul ăsta trăim așa cum ne-am dorit și la sfârșitul vieții nu o să mai avem regretul ăsta. Hm? Ce zici? Ceau!